Estas dúas mulleres, o dúo Amazonas, unha muller de Argentina, unha muller de Colombia, representan as artistas murais do mundo que decidiron poñerse de pé en o centro e ocupar o espacio público porque eso é o primeiro que nos arrebatan as mulleres cando queren que sigamos sendo sumisas xa o decía Simón de Beauvoir ollo mulleres, alerta toda a vida Porque calquera crise religiosa, cultural, política, eh, de todo tipo, sempre vai a facer que paguemos as mulleres por elas e que retrocedamos. Mulleres muralistas como a vos, que teñen plasmados os seus rostros neste, neste impresionante mural. Mulleres de diferentes partes do mundo, que dende as súas diferentes orixes tratan de utilizar a, a cultura como un vehículo para transformar a sociedade e para desterrar a violencia machista contra elas, independentemente de onde vivan. Que a loita nosa sirva para que as nenas do futuro sexan aquelas mulleres que queren ser.